하나 Я ждала, поэтому почти плакала. Всем привет, ребята, это Кёнга. А, я не могу поверить сама, что это ровно год назад была э, наша свадьба. Сегодня наша первая годовщина свадьбы, поэтому мы не знаем, как нужно отмечать. Я не знала, что так время быстро летит. сегодня, поэтому мы забронировали гостиницу э, и ресторан, и будем вдвоем хорошо отмечать. Тогда поехали вместе! До этого я не знала, что я потеряла сумку. Ребята, какая я молодец! Вчера я с подружкой покушала в кафе и оставила сумку. И я про нее вообще забыла. Сейчас едут забрать, блин. Что со мной? Ну, я не сильно переживала, потому что в Корее можно легко найти. <laughs> Наконец приехали, и оказывается, тут такой концерт. Чтобы войти в гостиницу и бассейн, обязательно нужно показать, что вы два раза сделали прививки. это гостиница, которой мы будем праздновать наша э, первая годовщина. Мы забронировали в Инчоне гостиницу. Тут... Вау! О, боже! 와. 오, 좋은데? 이게 너무 마음에 들어. 케이크 가서 열어 봐. Откроем наш торт, торт, торт. 잠깐만. 아 진짜 귀엽다. 어떡해. Тут написано наша первая годовщина. 귀여워. 이거 이거 누구야 이거? 나. <laughs> 내가 어제 이거 내가 어제 신기하네. 물어봤던 그거잖아. 초록색 인간 좋아하냐고. 아. 1주년 축하해. 하나, 둘, 셋. <laughs> Хочу показать вам такой торт. А, Юн так написал, что а, наша свадьба первый год. Huh? 어머 어떡해. 라구시카가. М, Вкусно. Это очень красивый торт. Очень нравится такой. Теперь идем в сауну. она очень далеко. <laughs> Это-то! Говорят, тут есть вечерний бассейн. Я думаю, это просто клуб. я не знаю, как в России, но у нас есть э, водный массаж, очень сильный массаж. Потом мы переоделись и будем наслаждаться корейской сауной. В сауне есть <laughs> библиотека. Корейская сауна. А, так хорошо. И когда мы вернули <laughs> его номер... <gasps> Я вообще не ожидала, поэтому почти плакала. Piggy <laughs> парк, 뭐야? Piggy Park. 완전 и переоделись, а сейчас пойдем покушать, поужинать. А, Ресторан я забронировала, потому что я хотела кушать а, китайской кухни. 예쁘다. 예쁘다. 예쁘다. Пришли покушать, и тут очень красиво. Вау. И мы заказали утку, китайскую, пекинскую утку. В России тоже часто кушают, но в Корее очень редко можно кушать. Ну, ну, типа, ну, да, нам <laughs> Последний этап Годовщина это массаж. Я очень обожаю массаж. Все после массажа вернулась в номер. Скорее уже ночь, а смотрите, тут вид из Сеула очень красиво. Пока спокойноки. Юн кровать это тут. <laughs> Я по ошибке забронировала две кровати. Спасибо большое, кто поздравили нас, и я очень надеюсь, что вы будете наблюдать нашу вторую, третью годовщину. Люблю вас!